me, non ti ho visto. E beh... srácok, én GD Wolf vagyok. Itt ebben a kurva Bloody Trap lennek a folytatása. Kijött a folytatása is, meg a videó folytatása is. Oh, drágai! Baszki gyerek, rá sem már az előkörlet! Basszus! Baszki. Hallj! A faszom! Hú, hú, hú, hú, gyerek, ez nagyon nehéz. csak annyit bírom, a kurva anyád! Mi a geci mezi? Ha? De az meg! Egy perce szenvedek ezen a cseszed pályán! A kivaszott kurva anyád! Cseszettet! Cseszedtől bazd meg! Bazd meg! Azt szerintem még ennél világ is jobban játszanak. Baszki! Mi lenne, ha ne, nem lehetne előről kezdeni? De mi ez a pálya? like to fight like this, like the fucking pro. Kurva jó vagyok ebben a játékban pedig kihittem már csomó pályát. kombinációba benne leszek. Vagy Ultimate Gamer Roger videóba. Tudj, hogy benne leszek Ultimate Gamer Rogerbe. Igen. Így. Baszki. Baszki. Basszom ki, ez karméli szabad se. Mi ez, baszki? Mi a faszom? Ha, basz meg! OBS, BS. Mondjuk nem OBS-sel veszek, boski. nem kiviszem ebbe. Ez már pufon egyszerű gyerekek. Hát már még én is kibírom vinni. Csak lehet. Végre kivittük azt a gecit. kis jó szopás, bocsi, laggér. Ne langolj már! Állat. Na vég. Hát bazd meg, ez sokkal nehezebb lesz, úgy gondolom. Viszont a bapófon egyszerűen a szót. Pá! most is Sziasztok! Ez biztos ma megint két részenként fogom megcsinálni. Egy, egy egész részbe, meg egy fél részbe. Úgy volt a előző pályánál is, ami szerinte... A büdös keci! egész jól haladunk már ezzel a játékkal. Csak kibaszottul utálom ezt a játékot. El is köszönök már itt 7 percnél tőletek. Jaj! Jaj! Gyerekek, már majdnem! Majd a kövide. előbb, előbb kb. fél órát ö, ö, nem mondom el mi volt. Előbb kb. fél órát nem mondom meg, hogy mi volt. A ez kurva anyád. nem tetszik. Ez nem tetszik, gyerekek, így. A baci kumf anyád. A büdös színet csinálok. Mi a fasz? Igen, mi a fasz? Kinyomtam a effekteket még a szünetbe. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. és köszönök. Hogy basz meg, kurva! A faszom, katon ez a multiplayerben sokkal jobb lenne játszani. Hát, nem ilyen volt a rendes lödék repen, amúgy szerintem. Hát í- ilyen pályákat nem láttam. Ez csak a sztoriban.